سلام بینندگان عزیز با شما هستیم با یکی دیگر برنامه های آموزش دفاع شخصی در ابتدا از همکارم میخوام که بیاد و ما رو یاری کنه در آموزش این حرکات همکار هاش اوش این چه وضعیه استاد داشتم گرم کردم ببخشید دیگه خب بازش کن خب باز نمیشه اینو باز میشه که باز میکرم آخ آنگشت بیارید اوس خیلی خوب کمند درست کن اوس اوس اوس در این مرحله میخوام آموزش ضربه زدن با پارو که وقتی به این قسمت برخورد به شما آموزش بدم که چجوری این ضربه رو دفع کنیم و طوری برخورد کنیم طوری دفاع کنیم که درد زیاد احساس نکنه. اوس میشه بیخیال اوس بشی اوس خیلی خوب از شاگرد من میخوام که مقابل من قرار بگیر و اون لگدی رو که گفتم و به هم بزن اوس چه اوس نمیدی؟ خب رو گفتی تو روز اونجا رو گفتم حالا مقابل من قرار بگیر اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس اوس ببخشید خیلی خوب حالا میخوام که همون حرکتی گفتم انجام بزن رو بخوام بزن بزن بزن بزن بزن بزن بله. بله. بله بعضی وقت هست که ضربات خیلی سهمگین زده میشه باید بازم کنترلتون رو حفظ کنید خیلی خوب رندگان محترم منم حالا همین ضربه رو به شاگرد خودم میزنم تا میزان درد رو حس کنه و حساب کار دستش بیاد خیلی خوب مقابل من قرار بگیر استاد رحم کن گارد خودو بگیر استاد رحم کن گارد خودو بگیر استاد رحم خیلی خوب بینندگان

خیلی خوب بینندگان محترم خیال این آموزش میشیم کلا حالا یک آموزش دیگه بوس از همکار میخوام که حالا گردن منو از پشت سر بگیره فقط اینم بگم که این حرکت هیچ وقت توی خونه تکرار نکنید اصلا تمرین نکنید حتما با یک مربی این حرکت رو امتحان کنید چون ممکنه به گردنشون آسیب برسه خیلی خوب حالا فروم کنیم حاکم خانم ادامه بدم نیستم بینندگان محترم همانطور که مشاهده کردید حرکت اینقدر سنگین و مهلک بود که متاسفانه استاد من به کما رفت من از همکارم تقاضا میکنم داخل صحنه بشن و من بقیه آموزش رو با ایشون ادامه بله این دفعه دیگه واقعا استاد من به کما رفت از شما بینندگان عزیز خواهش میکنم این حرکات به هیچ عنوان داخل منزل انجام ندید چون خیلی خیلی خطرناک است بله به من اشاره میکنن که برنامه رو به اتمام است من از شما بینندگان خواهش میکنم که در هفته های آینده حتما این برنامه رو دنبال کنید چرا چون از این من به شما دفاع شخصی را آموزش خواهم داد تا برنامه بعدی گوش